بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین ایک بہت ہی سرد اور اندھیری رات میں ایک شخص پہاڑ پر چلتا ہوا لڑکھڑایا اور پہاڑ سے نیچے گر گیا اس شخص نے ہوا میں اپنے ہاتھ پاؤں مارے تو ہاتھ ایک درخت کی شاخ سے ٹکرایا فوراً شاخ کو پکڑ لیا اب وہ شخص رو رو کے تڑپ تڑپ کے اپنے رب سے دعا کر رہا تھا اے رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میری مدد فرما دے میری مشکل آسان کر دے اس کے آنسوؤں میں اتنی تڑپ تھی کہ اس کی یہ تڑپ رنگ لے آئی اور اس شخص کو اچانک ایک آواز سنائی دی درخت کی شاخ چھوڑ دو وہ شخص حیران ہو کر بولا تم کون ہو تو آواز آئی مجھے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے درخت کی شاخ سے لٹکتے شخص کو یقین نہ آیا کہ اللہ ایسے بھی مدد فرما سکتا ہے اس شخص کو اندر اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ درخت کی شاخ زمین سے کتنی دور ہے ہو سکتا ہے میں شاخ چھوڑوں اور نیچے گر کے مر جاؤں اس شخص کو تین بار آواز سنائی دی کہ شاخ چھوڑ دو شاخ چھوڑ دو درخت کی شاخ چھوڑ دو لیکن اس نے شاخ نہ چھوڑی اور سردی کی شدت کی وجہ سے مر گیا صبح ہو گئی لوگوں نے دیکھا کہ درخت کی شاخ کے ساتھ ایک لاش لٹک رہی تھی اور اس لاش اور زمین کے درمیان صرف دو فٹ کا فاصلہ تھا یہ شخص رب کو مانتا تھا لیکن اسے رب تعالیٰ کے نواز دینے اور مدد کرنے پر یقین نہیں تھا رب پر یقین اور بھروسہ ہونا ہر حال میں ضروری ہے یقین کریں اگر خدا واحد پر بھروسہ ہے تو مٹی بھی سونا بن جائے گی اور اگر بھروسہ ہی نہیں ہے تو سونا بھی مٹی کے بھاؤ بکے گا رب کو پانا ہے رب سے ملاقات کرنی ہے تو اس پر بھروسہ بھی کریں سامعین رب پر بھروسے سے پہلی منزل خود شناسی اور خود آگاہی کی ہے انسان کا خود پر بھروسہ ہوگا یقین ہوگا تو ہی تو اپنے رب پر یقین کر سکے گا بھروسہ کر سکے گا ایک مرتبہ ایک ٹیچر اپنی کلاس میں گئیں اور انہوں نے بچوں سے کہا کہ آج میں آپ سے بھروسے کا امتحان لوں گی سب سٹوڈنٹس بہت حیران ہو گئے کہ یہ کیسا امتحان ہے پھر ٹیچر نے پوری کلاس کو دیکھا اور ایک اسٹوڈینٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ مجھے ٹیبل آف فورٹین سنائیں اسٹوڈینٹ نے ٹیبل سنانا سٹارٹ کیا ابھی ہاف ہی سنایا تھا کہ ٹیچر نے ڈانٹ دیا یہ کیا سنا رہے ہیں آپ کیا یہ فورٹین کا ٹیبل ہے اسٹوڈینٹ کنفیوز ہو گیا اور خاموش ہو گیا پھر ٹیچر نے ایک دوسرے اسٹوڈینٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا آپ سنائیں یہ اسٹوڈینٹ کھڑا ہوا اور فورٹین کا ٹیبل سنانا سٹارٹ کر دیا ٹیچر نے درمیان میں دو بار روکا یہ کیا سنا رہے ہیں ٹوکنے کی کوشش کی لیکن اسٹوڈنٹ نے ٹیبل سٹارٹ کیا سناتا گیا اور مکمل کر کے دم لیا ٹیچر سٹوڈنٹ کے پاس گئی اور اس کی کمر کو تھپ تھپایا اسے شاباش دی اور بیٹھ جانے کا کہا یہ سب دیکھ کر پہلا سٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا اور بولا میم میں بھی تو ایسے ہی سنا رہا تھا آپ نے مجھے کیوں چپ کروا دیا ٹیچر بولی بیٹا میں نے آپ کو ٹوکا ضرور تھا لیکن چپ نہیں کروایا تھا چپ آپ خود ہو گئے کیونکہ آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں تھا کہ آپ ٹھیک سنا رہے ہیں کامیابی کے لیے کامیابی ملنے کا یقین ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے سخت محنت کریں پھر اپنی محنت اور قابلیت پر یقین رکھیں کامیابی کا بھروسہ اور خود اپنی لگن اور محنت کا یقین ہی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے اپنے اللہ پر توقل کریں بھروسہ اور یقین رکھیں وہ کبھی بھی محنت ضائع نہیں کرتا رب کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک باب علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامعین میری ویڈیوز اپنے تمام WhatsApp groups Facebook Twitter اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ